des frappes d'avions d'attaque, des tirs d'artillerie et des opérations actives d'unités du groupe de troupes centre ont frappé des unités ennemies dans la zone de la colonie de Yampolovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 90 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, une camionnette et un obusier des 30 La direction de Donetsk, les principaux efforts dans les combats se sont concentrés dans la région de la ville d'Artmovsk les détachements d'assaut Wagner ont continué à se battre pour capturer des quartiers dans la partie centrale d'Artmovsk et pousser l'ennemi à la périphérie ouest de la colonie. Sur les flancs, les actions des pelotons d'assaut sont appuyées par des unités des forces aéroportées. Troupes de missiles et les unités d'artillerie du groupe de forces sud et de l'aviation opérationnelle et tactique fournissent un appui aérien et de tir pour les opérations offensives. Au cours des dernières 24 heures, à cette fin, L'aviation effectuée effectué 11 sorties dans la région de la ville d'Artmovsk et 48 missions de tir ont été effectuées par des troupes de roquettes et d'artillerie. Les pertes ennemies par jour se sont élevées à plus de 450 militaires et mercenaires ukrainiens, 3 chars, 3 véhicules de combat d'infanterie, 6 véhicules de combat blindés, 6 véhicules. Des obusiers des MSTAB, ainsi que deux stations radar pour le combat contre batterie en TPQ-50 fabriquées aux États-Unis. Les directions Sidonetsk et Zaporozhye, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de novo Vugledar de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, une camionnette, un obus Imstab et une monture d'artillerie automotrice Akatsia ont été détruits dans ces zones. La direction de Kherson, jusqu'à 10 militaires ukrainiens, deux voitures, deux supports d'artillerie automoteurs Vosdika.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 Dans la zone de la colonie de Miroliubovka, dans la région de Zaporozhye, une position a été ouverte et un radar de ciblage du système de missiles antiaériens ukrainien S-300 a été détruit. Un dépôt de munitions d'artillerie de la 110e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie d'Oshrotino dans la République populaire de Donetsk. Une station radar de contre-batterie en TPQ-50 fabriquée aux États-Unis a été détruite dans la région de la colonie de Dilivka dans la République populaire de Donetsk systèmes de défense aérienne ont intercepté quatre lance-roquettes multiples, IMAR et un missile guidé GLSDB pendant la journée. En outre, neuf véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Mariinka, Vesle, Ilenovka de la République populaire de Donetsk, Marinskoye, Novaya Mayashka de la région de Kherson. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 406 avions, 228 hélicoptères, 3736 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8626 chars et autres véhicules blindés de combat, 1079 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4563 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 9426 unités de véhicules militaires spéciaux.